ассалому алайкум бачо ина мотосикл скутерро съемка кунем гуфта будем ина съемка кардаст иншоалло ина тараф адрес мо бозори шамсулло шамсулло ипараш кучаи маниса меравад баъди даҳ метр перекроскаи чораҳа ситафор ина бачо мотосикл скутерро нархоша тамошо мекунем окей чанд сумши якунгиш якумгиш ёздаҳ ҳазор сомонӣ он бир месомон азиза вана линда матори бриярмека марҳамат мешидагиш чанд мешавад даҳ пансад хоб он ярминг сомон bo'ladi марҳамат ана ака иш чӣ сездаҳ ҳазор супер купа иша меасад 50 куба ира мешидагиш нархи чанд сом 12500 хулас ай ҳардаш 500 сомони арзон мешавад 12500 сомон болад ана ёш яка хулас уткао 7500 сомона иш 7500 нами акими немиш 7500 сомон 7500 сомон инаиш 7000 сомонӣ мешавад иш 7500 сомон бо 200 сомонӣ скидка мешавад 7000 300 сомонӣ мешавад ина бачо утгора нақша пурсида будем ина 27828 км гаштай That's so nice. Nation normalde seslenmiş. 7300 somoni, 7300 somon. 5 sevza 1700 kilometr gashta. İş habda 1600 34 kilometr gdzieś, bo jakiś też bagaż dostał. Aka yoshdan dişidan yosh. هفت هزار تومانی؟ یوش هفت هزار سه سد یوش ha هزار خلاص موندگی همش 7000 سومونی میشید یا اینایش 7000 سومون بچو 7300 او یکمگیش میشید اگهش بوده یوش 7000 سومونی اینا سستینش ناست ایش 22000 کیلومتر گشته قریب 23 کیلومتر 23000 یوش الکترا 7000 سومون мекашам 7000 сомонӣ ҳазор километр гашта алишербой рост инҷа мабуд хуб ахлонас боро хуб инҷа инеш нав будаи нав як километр гашта ишам ҳафт ҳазор сомо иш электрон иша битаст ки ман ҳама iş Siyazoğlu Pancı Haç Kilometre Kaç'ta Ne bacho? Ne dayı ya? Merhaba, hoş geldin. Merhaba, ne istiyorsun?